Salut! Astăzi este despre a schia. Nu știu dacă ai schiat vreodată printre jaloane, ca și când ai face slalom printre ele. Uh, mie mi s-a întâmplat uh, de foarte mult timp, foarte mult timp în urmă și știu că nu trebuia să mă uit la jaloane, trebuia să-mi văd de ținta mea. Exact așa are Henry Ford, un citat foarte tare. Obstacolele sunt acele lucruri pe care le vezi atunci când îți iei ochii de la țintă. Uh, și când uh, jaloanele ar fi niște obstacole pentru ținta noastră, pentru visul nostru, hai să ne luăm ochii de la ele, să nu ne uităm la obstacole. Uite, eu m-am uitat direct la țintă și am creat un eveniment improvizație uh, cu emoții pentru copii. Uh, pentru copii mai mari de 9 ani. O să-ți las toate detaliile în coment ale evenimentului. Să schiem